Una señal que recorre el mundo. el mundo. Transmitida desde Centroamérica, Cartago, Costa Rica. Cartago, Costa Rica. TVCD. TV Cartago Digital. Uniendo el mundo online. Online. Online.